ਹੋ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਲੇ ਦੀ ਯਾਰ ਤੈਂਦੂਏ ਵਰਗੀ ਕੜਦੇ ਕੀ ਕੋਟ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਡਰਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਦੇਖੀ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂ ਵਗਾ ਦੂ ਬੁੜੇ ਕੌਣ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸਟਾਈਪ ਬੈਗ ਕਰਦੀ ਰਿੱਧੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਾਏ ਤੂੰ ਸ਼ਰਦੀ ਬਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਚਾਈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਸਤਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਰੱਬ ਮਨ ਬੈਠੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟਰੈਕ ਸਭ ਕਰ ਦੇਉਂਗੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਏ ਮਰ ਜੂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸਪੈਲ ਤੋਂ ਬੈਗ ਕਰਦੀ ਨੀ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੁਣ ਹੋ ਹੋ ਹਾਊ ਸਕੂਲ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ है ਉਹ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ AK47 ਦੇ ਨਾਲ सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को पाँच साल की सजा